Baie hartlik welkom hier by Strome. Nog 'n wonderlike geleentheid om by die Here te wees en te weet dat hy daar by jou is, dat hy vir jou liefhet en dat hy vir ons wil opbou in ons geestelike lewe. Een van die vraagstukke wat ons baie keer oorworstel en wat baie mense vra oor het, is die vraag of 'n mens as jy eenmaal gered is, altyd gered sal bly. Of kan 'n mens weggeraak van die Here? Kan jy 'n Christen wees vir 'n tyd en dan nie meer 'n Christen wees na 'n lang tyd? Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel hieroor. Daar's 'n teks byvoorbeeld wat een kant van hierdie waarheid baie mooi duidelik maak in Johannes 10 vers 28. In hierdie teksgedeelte staan hierso spesifiek Ek lees vir ons net die 28ste vers. Ek, dis Jesus wat aan die woord is, sê ek gee julle die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Wat sê hy? Ek gee vir hulle die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Wat 'n wonderlike belofte. 'n belofte waaraan ons kan vashou. Want die Bybel sê wat God sê en God sê ek is almagtig. As ek jou in my hand het, sal niks jou uit my hand uitdruk nie. Ja, ons kan as mense kan ons kan ons hand los, maar God sê hy hou ons hand vas. Hy hou ons hand en ons sal nie kan loskom nie omdat hy ons vir altyd vashou. Ons verstaan dit ook hierdie kant van die waarheid as ons daaraan dink dat as God in ons gewerk het, God is almagtig. Sy werk in ons is die werk van die Heilige Gees. Die bose kan dit nie oorwin nie. Niks kan dit ongedaan maak nie wat God in ons harte doen, sal bly staan vir altyd. Daarom sê hy, dit bly vir altyd. Vir altyd tot in ewigheid. As die Here ons sy kind kom maak het en deur sy Gees ons wederbaar het dat ons kinders van God geword het, dan bly ons sy kinders vir altyd. En dan kan ons sê, dit is waar. Eenmaal een kind van God, altyd een kind van God. Maar nou is hier ander tekste wat ons laat wonder, is dit dan nou altyd so? Ons sien dan mense wat vroeger sê hulle was in die kerk en nou gaan hulle glad nie meer kerk toe nie. Ja, hulle het vroeger gesê hulle glo in God, nou is hulle glad nie meer daar nie, hulle glo nie meer in God nie, hulle het niks met die Here meer te doen nie. So is dit moontlik dat 'n mens dan 'n Christen kan word en kan wegraak, kan afval van die geloof. Luister 'n bietjie wat hierdie waarskuwing sê wat Jesus vir ons eh, wat opgeteken is wat Jesus gesê het. Ek lees vir ons spesifiek hierdie teksgedeelte in Matteus 24 vers 13. Kom ek lees hier van vers 11 af. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. Wie gaan gered word? Hulle wat tot die einde volhard. Jy sien, in hierdie gedeelte is dit vir ons duidelik dat Jesus vir ons kom waarsku. In die laaste tyd gaan mense wetloos raak. Hulle gaan nie hulle meer steur aan wat reg en verkeerd is nie, wat God sê en wat sy woord sê, wat die wet van God eis. Dit stel hulle nie meer in belang nie. Hulle doen dit nie meer nie. En die liefde gaan begin afkoel in hulle harte. En daar gaan valse profete kom. Daar gaan mense kom wat hulle wil ander waarhede as die skrifwaarhede leer en die skrif wil aanpas en afwater sodat ons nie meer sê presies wat die woord sê nie. Hy sê en die gevolg hiervan is dat party mense gaan wegraak. Hulle gaan afdwaal. En daarom die oproep dat Jesus spesifiek sê net hulle wat volhard tot die einde toe sal gered word. So hier's weer 'n ander kant van die waarheid. Dat ons moet weet dat as ons afdwaal van die Here, is daar 'n moontlikheid dat ons nie weer gaan terugkom nie. Aan die ander kant weet ons dat as die Here in ons harte sal sy gees in ons werk om ons onrustig te maak as ons weggedwaal het, sal hy vir ons bewus maak deur ons gewete wat ons pla dat ons nie is waar God ons wil hê nie. Die verlore seun, wat sal ons oor hom sê? Op die ou end het hy teruggekom sy gewete het hom begin pla, toe hy in 'n slegte situasie beland het en daar in die varkhok sit en sy geld op is en al die lekker van die lewe skielik nie meer lekker is nie en verby is. Toe praat iets met hom en hy gaan terug na sy vader. Ons kan vertrou dat as die Here in 'n mens se hart gewerk het, dat daai werk sal bly staan. Maar die gevaar is dat baie mense, wil ek amper sê, maak hulle self Christene. Soos die Fariseërs wat hulle godsdienste gemaak het van buite mooi wit gepleisterde grafte was sê Jesus, maar eintlik geestelik dood. Van Nikodemus sê as jy nie van binne wedergebore word, as die Gees jou nie van binne nuut maak nie, is jy nog nie 'n ware kind van God nie en sal jy die koninkryk van God nie sien nie. So die belangrike waarheid wat die Bybel vir ons leer is eintlik dat hier twee kante van 'n saak is. As jy regtig 'n kind van die Here is, sal jy volhard sal jy tot die einde toe voluit hardloop. Maar daar's 'n moontlikheid dat 'n mens kan afdwaal en wegraak en nooit by die Here in die hemel uitkom nie. Daarom is daar 'n waarskuwing in die skrif. Daar gaan dinge gebeur, daar kom weer sonde, daar kom dwaallering, daar kom allerlei mense wat jy wil wegtrek van God, maar jy moet volhard. So die geheim is volharding. Dis nie eintlik twee goed wat teenoor mekaar staan nie. As ek nou vir jou hierdie R100 noot wys, aan die een kant sê jy sien hier 'n buffel. Aan die ander kant sal jy sien is president Mandela se gesig. Dis twee verskillende kante. Maar eintlik is dit dieselfde noot. As hy net een kant die die een kant gedruk is en die ander kant leeg is, dis 'n halwe waarheid. Dis nie wat wat die waarheid is nie. So die een kant is Ja, God sal jou nooit uit sy hand ruk nie. Dis die een kant van die waarheid. Hy hou jou vas. Maar aan die ander kant is jou verantwoordelikheid is om te volhard en nie terug te sak en nie vir sonde plek te gee, nie vir dwaaling plek te gee, nie vir enige wetteloosheid en enige iets wat verkeerd is plek te gee nie. So aan die een kant sê God, hy bly getrou en hy sal ons vashou. Dis ons troos. As jy bang is, soos daardie disippels maar in hierdie vervolging, gaan ons wegraak, gaan ons bly staan by U. Dan sê Jesus, ek het vir jou trooswoord. Jy gaan bly staan vir altyd. Aan die ander kant vir mense wat nou in sonde en met dwaaling uh, gekonfronteer word, vir hulle sê die Bybel iets anders. Hy sê vir hulle Moenie toegee aan die sonde nie. Hou vas aan die Here, volhard op die pad wat jy begin stap het. Ons lees eintlik 'n baie spesiale brief van Jesus jy weet na hemel toe gegaan het, het hy aan Johannes hier in 90 na Christus is dit vir ons opgeteken het hy aan hom sekere waarhede gegee, briewe geskrywe, sewe briewe aan sewe gemeentes in Klein-Asië. En ek wil vir julle eers net lees wat hy skrywe aan die Efese gemeente. As Jesus sê waaroor is hy bekommerd in hierdie gemeente, dan sê hy skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy, Jesus stel hom bekend, so sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Nou net die voorafgaande vers sê die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes en die sewe lampe is die sewe gemeentes. Nou goed, Jesus sê hy stap tussen hierdie lig eh, bronne, stap hy, hy weet wat daar aangaan. Vers 2. Ek weet alles. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. En julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek, hoofletter ek, dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Hierdie brief wil vir ons bewus maak daarvan dat die Here alles van ons weet. Hy ken ons, hy ken ons geestelike lewe. Hy weet of ons harte by hom is, of ons hom regtig liefhet of soos ons lees in Jeremia die volk kom waarsku en hy sê julle dien die Here met julle lippe, maar julle harte is ver van God af. Die Here weet of ons hom opreg en waaragtig liefhet en wat ons doen of dit uit liefde vir die Here is. En die boodskap wat hy aan hierdie gemeente bring, is julle moet volhard. Julle moenie uitsak nie. Julle moet soos 'n atleet fokus op die wenpaal. Julle moet aanhou hardloop, want net die wat oorwin en by die wenpaal uitkom, hulle gaan die beloning ontvang. Hulle gaan die hemel ingaan. En daarom sê hy Die Gees praat met julle. Julle moet luister. As julle nie luister nie, gaan julle nie volhard nie. Gaan julle nie by die wenpaal uitkom nie. Hy sê ek stap tussen die ligdraers. Ek weet of jou lig skyn lig is en of dit egte lig is, of dit helder skyn of jou lampie maar dof geraak het. Ek weet presies wat in jou geestelike lewe aangaan. En dan kom Jesus en dan sê hy: "Hier is 'n paar dinge waarin ek sien julle volhard. Maar daar's een ding wat ek sien julle nie meer in volhard nie." En dis waaroor hy hulle aanspreek. Dis waaroor hy ernstig met hulle praat want hy sê ek sien julle volhard om goeie dinge te doen. Ek sien julle volhard om mee te leef en julle is betrokke, julle is baie besig in die kerk. Ek sien julle is nog besig en betrokke in die kerk, maar ek sien ook dat julle sterk standpunt inneem teen dwaaling, teen leraars wat kom en goed leer en dan het julle hulle uitgewys. Hulle is eintlik nie opreg nie. Hulle is leenaars, hulle is valse profete. Julle het daardie sterk standpunt om te bly by die waarheid en korrek die woord aan vas te hou. Maar ek sien ook dat julle volhard om teen die Nikolaïte te staan. Julle het nie toegegee aan hulle nie. Julle weet van die Nikolaite wat gekom het en baie mense mislei het met hulle kompromieë en sê ag hierdie sekulêre wêreld, ons moet nie so vreemd wees in hierdie wêreld nie en ons moet nie so streng wees met die godsdiens nie en daarom kan ons maar toegewings maak. En die Nikolaite se hele bediening was 'n boodskap van kompromieë. Nie so ernstig nie, nie so verskriklik streng op die Bybel nie. Ons is verlig, ons is nuwe mense, ons kan anders dink, ons hoef nie meer so ernstig te wees oor die ou dinge en oor sonde en wat in die ou tyd nog gegeld het nie. En hulle het sterk teen hulle posisie ingeneem. So wat sê Jesus? Hy sê eers dan sien ek julle volhard in 'n paar goeie dinge, julle meelewing, julle betrokkeheid, julle word nie moeg nie, julle arbei en julle gee nie tou op nie. Julle hou aan daarmee. En julle neem standpunt in teen dwaaling en teen valsheid en teen enige onwaarheid. En dan kom die groot maar. Maar ek het een ding teen julle. Daar's een plek waar julle nie meer in volhard nie. En dis in julle liefde vir my. Hy sê julle het my nie meer lief soos wat julle in die begin my lief gehad het nie. Hy gebruik eintlik die beeld van 'n van 'n huwelik, van 'n man en 'n vrou wat in 'n liefdesverhouding is. En in die begin van hulle huwelik het hulle alles vir mekaar opgeoffer. Hulle het hulle self vir mekaar gegee. Hulle sou enige iets vir mekaar gedoen het. Maar na 'n tyd het dit begin vervlou hierdie liefde. En daarom het hulle begin vervreem van mekaar, nie meer uitgereik, nie meer moeite gedoen, nie meer gehoorsaam gewees en gedoen wat die ander ene wil hê nie. En so het die liefde afgekoel. Ja, julle is nog daar. Julle is betrokke. Julle is nog in die verhouding, julle is nog in die huwelik, maar die liefde is nie meer daar nie. Want Jesus is ons hemelse bruidegom. En hy sê ons as sy gelowige kinders hier op aarde is hy bruid hierdie liefde wat hy het vir sy bruid hier op aarde en dat die bruid hom ook moet lief hê as die hemelse bruidegom wat weer op die wolke kom om sy bruid te kom haal vir die bruilofsfees in die hemel die bruilofsfees van die lam die heerlike hemelse beloning vir sy kinders wat hier op aarde volhard het om hom lief te hê nou ja nou gebruik hy hierdie beeld en hy sê julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dan sê hy, dink terug. Dink 'n slag bietjie terug hoe dit was in die begin. Hoe het jy gemaak vroeër? As jy nou eerlik sou sê, hoe was jou lewe anders gewees vroeër? Wat het jy anders te gedoen vroeër? Wat sou jy sê? Waarmee was jy toe besig? Hoe het jy jou tyd en jou prioriteite en jou program ingerig? Wat was toe vir jou belangrik? Watter dinge het jy graag gedoen wat jy nou nie meer doen nie? Want hy sê dink terug, dis die begin. Hy sê word stil. Dink oor jou lewe, evalueer jou geestelike lewe. Word stil en dink bietjie. Wat is nou anderste? Vroeger kon jy nie genoeg van die Bybel kry nie. Nou lees jy hom dalk nie eens nie. Vroeger het jy tye gehad waarin jy gebid het. Nou kry jy eintlik nie meer tyd nie. Jy bid maar sommer soos wat jy stap of ry. Vroer sou jy nie skaam wees om vir Jesus te bely nie. Jy sou oor hom gepraat het. Nou jy het nie meer daai passie nie. Jy doen dit nie meer nie. Nou, maar wat sal die mense sê? Jy het honderde verskonings. Ag, hoe lyk dit nou? En mense moet ook nou nie so ernstig wees nie. Wat het verander sedert die begin van jou verhouding met Jesus? Jy het nie verskonings gehad nie. Jy sou vir hom opoffer. Jy sou allerlei aardse goed en wêreldse dinge en wat ook al tweede stel, maar by die Here sou jy wou wees. Jou geld het dit gewys. Hoe jy vir die Here jou geld spandeer het, hoe jy jou jou begroting uitgewerk het. Die Here was eerste, hy was bo aan. Hy was vir jou die belangrikste. Ja, nou gee jy maar wat oorbly en wat jy nog het. Jy sien die Bybel wil ons oproep om te volhard in ons liefde vir Jesus. En hy sê hy weet of ons hom regtig liefhet en hy weet hoe lief ons hom regtig het. En daarom dat hy met ons praat. Is dit nie die wonderlike daarvan? Dis hoekom hy sê niks sal ons uit sy hand ruk nie want as ons begin los vroedel in in in wrimmel en ons wil loskom dan kom hy terug na ons. Dan roep hy ons terug. Dan kom hy soos nou na jou toe en sê: "Dink bietjie, Is jy tevrede met jou verhouding met die Here? Wat sê die Here oor jou verhouding teenoor hom? Het jy hom lief? Het jy hom reg lief? Het jy hom lief soos in die begin? Of het jy begin afkoel en jy volhard nie meer in hierdie liefde nie? Jy doen nie meer wat jy vroeër gedoen het nie. Jy het nou meer verskonings as wat jy opofferinge het. Wat maak dat 'n mens afdwaal? Eintlik is die Bybel daaroor duidelik. Hy sê die die die ding wat maak dat ons vir God nie meer so liefhet nie is dat ons iets anders begin liefkry. Dat ons ja, ons het die Here liefgehad en ons het net gedoen wat hy wil hê. Maar nou is hier ander stemme wat ons nou meer na luister. En die sonde en die versoekinge en my ou natuur en die ver, en die en, en die aas wat die duiwel uitgooi, dit begin my wegtrek. En daarom dat die Bybel sê die rede hoekom ons gaan sien ons is nie meer by die Here nie is as ons begin dit toelaat in ons lewe wat hy nie wil hê nie dit wat hy haat die sonde wat hy nie wil hê nie en daarom kyk wat deur die Bybel gaan blaai en sê jy sien dis waaroor die skrif gaan die Bybel roep ons telkens terug om ons te bekeer soos in hierdie gedeelte ook dat hy sê dink terug en bekeer jou Bekering beteken ek het in hierdie rigting beweeg en nou keer ek my om en nou gaan ek in die ander rigting. Ek het vroeër gedoen wat ek lus is, wat ek wil hê en wat die wêreld wil hê en wat gemaklik is en ek het in hierdie rigting beweeg. En ek het die Here hartseer gemaak want ek het hy's hierdie kant, maar ek het nie na hom geluister en ek het van hom wegbeweeg. Nou bekeer beteken ek draai om en ek draai my rug op die sonde in die wêreld en ek keer nou terug na die Here en ek kom na hom toe. Ek kom al nader na hom toe. Ek doen wat hy sê. Luister 'n bietjie wat staan daar in Jesaja 1. Ek lees vir ons hierdie gedeelte uh, net hiervan af vers 16. Kom ek lees maar die hele uh, gedeelte tot by vers 18. Was julle reinig julle Moenie voor my die Here verskyn as jy hulle verkeerd doen nie. Hoor jy die liefde van die Here wat ons terugroep na hom toe? Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker teë, laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsaake van die weduwees. Kom tog. Hoor jy roep ons terug. Kom tog. Laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. sien jy hoe die Here besorg is as ons liefde begin afkoel en ons begin wegdwaal van hom en ons begin aan die sonde aandag gee en ons begin doen wat verkeerd is. Hy roep ons terug. Kom, ek wil julle skoon was. Kom terug. Ek wil dit wat hinder en die vuilmerke op julle kleed wil ek afwas. Ek wil die rooi vlekke kom skoonmaak. Ek wil julle witter as sneeu maak weer. Ek wil julle terugbring in my liefde, volhard in hierdie liefde. Ons dink baie keer ons kan van die Here af wegdwaal en hy weet dit nie eers nie. Akan het sonde gaan doen en gedink niemand weet eers daarvan nie. Niemand weet van hierdie sonde wat God het hulle gestuur om die volk met die banvloek te tref, die Amalekiete. En hy het die vyand uitgeroei en daar moes niks oorbly nie. Hulle mag nie daarvan gevat het nie. Jericho het God gegee vir sy volk, die eerste stad in die beloofde land. Maar wat gebeur? Ons sien dat Akan kan daarom nie hierdie goud en hierdie silwer en hierdie geborduurde mooi materiaal los nie. En hy vat in die geheim daarvan en hy begrawe dit in sy tent waar niemand kan sien wat hy doen nie. Nou is hy veilig. Niemand weet nie. En dan kom die Here en dan sê hy, ek weet. Hier's 'n sonde onder die volk en daarom kan ek julle nie seën nie en daarom kon julle ai die stad nie inneem nie. En daarom dat God se oordeel kom oor Akan en sy hele familie en hulle met die oordeel getref word en sterf. Verstaan jy hoe ernstig God oor sonde is want om sonde te doen beteken jy draai jou rug op God. Nou kom roep die Here ons terug en hy sê draai jou rug op die sonde en kom na my toe. Ek sien ook 'n mooi voorbeeld hiervan is Petrus. Hy sê hy die Here lief. Hy sê Here u weet die ander disippels. Ek weet nie van hulle liefde nie. Hulle sal u nog teleerstel, maar u moet weet ek sal u nooit teleerstel nie ek sal by u bly al gebeur wat. Deur dik en dun staan ek by u. Daai aand kry hy 'n geleentheid om die groot opdrag wat hy van Jesus ontvang het om 'n getuie vir hom te wees, om die leier van sy kerk te wees, om ander van die vergifnis te vertel, kry hy 'n geleentheid toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê: "Maar as jy nie een van Jesus se volgelinge nie, wat sê hy?" "Nee, nee, ek is nie." Want hy's bang. Hy's meer bekommerd oor homself as om 'n getuie vir Jesus te wees. Daaroor sê hy nie hy ken nie daai man nie. Vir 3 maal verloon hy vir Jesus. Hy sê eintlik ek het nie daai man lief nie. Sy liefde was nie opreg nie. Hy kruip weg. Hy kruip weg en hy wil nie uitstaan en 'n getuie vir Jesus wees nie. Waar is jou liefde Petrus? En daarom sien ons later na hy daar in daai donker nag ingehardloop het met berou oor dat hy vir Jesus teleurgestel het en agtergekom het dat hy hom nie meer liefhet soos in die begin nie sien ons kom Jesus na hom toe daar waar hy weer terug is by die viswaters praat Jesus met hom en hy vra hom drie maal het jy my lief ek kom gee jou weer 'n kans ek kom roep jou terug volhard in hierdie liefde kom terug ek roep vir jou terug na my toe Petrus ek wil hê dat jy my moet lief hê hartseer van Demas wat deel was van Paulus se werkers en sy span weggeraak teenswoordige wêreld liefgekry nie meer vir Jesus lief soos altyd nie. Jy sien die bekommernisse wat ons sien dat die Bybel ons oproep, bekeer julle, kom terug, doen weer die eerste dinge. As Jesus verduidelik wat dit is om lief te hê, dan verduidelik en vertel hy hulle die verhaal in Lukas 10, die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Dan sê hy Weet jy wat is liefde? Hier stap 'n man en hy sien hierdie ou wat hier langs die pad gelê wat hulle beroof het en stukkend geslaan het. Hy's 'n kerkmens. Hy kyk weg en hy loop verby. Is dit nou liefde vir God? Nee, dis nie liefde nie. Weet jy wat? Kom ek wys vir jou wat liefde is. Hier kom 'n Samaritaan. Hy buig by hierdie man. Hy tel hom op. Hy was sy wonde. Hy verpleeg sy wonde. Hy lê hom op op sy donkie. Hy ry met hom na die herberg toe. Hy gaan versorg hom daai nag. Hy waak by hom. Hy betaal sy rekeninge. Jesus sê, dit is wat liefde is. Het jy nie meer daai offerbereidheid? Is jy nie meer bereid om te wys jy die Here lief? Om te bewys jy sal alles opoffer vir hom nie. Het jy jou eerste liefde dalk verlaat? hoor dat die Here vir jou terugroep. Hy sê: "Bekeer jou. Dink bietjie waar jy is. Besin bietjie, is jou verhouding met God soos dit moet wees? Draai terug na hom toe. Bekeer jou. Kom terug na die Here toe. Hy wag vir jou. Hy roep jou. Dis eintlik hy wat vir jou roep. Maar daar's ook 'n waarskuwing by. Hy sê: "As jy nie kom nie en as jou liefde nie verander nie, dan sal die Here jou lamp van jou wegvat." dan sal hierdie lig wat in jou is weggaan, weggaan. Die Here sê ons moet ernstig wees as ons 'n verhouding met hom het. Moet ons weet ons is in 'n in 'n stryd, ons is in 'n wedloop. Ons moenie moeg raak nie. Ons moenie begin wegbly van die dingen wat ons geestelijk gaan voeden en versterken, ons binnenkamer, ons kleine groep bijeenkomst, ons eredienst, ons gemeenschap met andere gelovigen, dit wat ons helpt om ons liefde voor die Heer aan te blazen, groter te maken, daar die plekken waar ons weet, die Heer is daar om ons te zien, moet niet daar wegblijven. Nie. Draai terug daarin, doen weer die eerste dingen, volhard, want net die wat volhard tot bij die windpaal, hulle gaan die prijs krijgen. Vir hulle gaan die beloning daar wees. So volhard tot die einde. Die Here hou jou vas. Niks sal jou uit sy hand uitruk nie. Maar jou verantwoordelikheid is om nie vir die sonde plek te gee nie. Nie ongehoorsaam te wees as die Here met jou praat nie. Jou liefde uit te lewe, tyd te maak vir die Here, hom eerste te plaas en jou eerste liefde weer te herstel. Wil jy nie vir die Here sê, Here, ek kom terug na U. Ek hoor U praat met my. Hier is ek. Ek kom terug na U. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ek in hierdie oomblikke net bewus raak van U liefde vir my. Dat U my so liefhet. Dat U agter my aankom en my roep of ek in die varkhok sit, ver van U weggedwaal het, of ek in die kerk sit en alles lyk vir mense reg, maar U ken my hart dat ek U miskien net dien met my lippe en nie meer met my hele hart nie. En ek kom terug na U toe om vir U te sê, Here, hier is ek. Kom vul my Heilige Gees met 'n nuwe liefde. Vergewe my en maak my hart skoon want ek wil nie hierdie ongehoorsaamheid, hierdie sonde meer in my lewe plek gee nie, Here. Vergewe my, vat dit van my weg. Dankie dat U in die kruis vir my gesterf het en dankie dat U in my hart kom woon het en dat U nou my liefde weer kom nuut maak vir U. Help my om te volhard. Amen.